Soy Emma García, nací en Tui, tengo 83 años, soy viuda y he tenido seis hijos. Yo vivo en una casa sola, es una casa grande. Mm, tiene tres alturas y yo me limito a vivir en la planta baja. lo de la Cruz Roja, mm, que lo tengo una mesita de noche, en cualquier momento en que yo no me encuentre bien, toco un ya enseguida me contestan preguntándome qué me ocurre. Voy a misa todos los días y después de misa voy a tomar un cafetito. Bajo a mi casa, siempre en taxi, porque como vi aparte un poquito lejos y ahora se hace de noche enseguida, tengo mucho miedo a caerme. Eso sí tengo miedo, a caerme. Llevo audífonos, sí, pero poco me ayudan, ¿eh? Lento. Tomo un eferelgan por la mañana, y un medicamento que como me lo han cambiado tantas veces no me queda el nombre para controlar la tensión. Tomaba antes Forzar, por eso me acordaba del nombre porque lo tomé durante muchos años seguidos. Y ahora tomo los sartán. ¿Y que es un genérico eh, que me lo han cambiado varias veces, por eso no me quedo con el nombre. Tomo después para acostarme, otro para dormir, eh, que duermo mal y es también me lo han cambiado varias veces, es de 2.000 gramos, pero la médico dice que en las circunstancias de vivir yo sola no me despierto, no me levanto lo suficientemente despierta, puedo caerme, porque me acuerdo yo cómo se llamaba. Hay forma, formi, Antes tomaba tepacepam. Lo tomo todos los días, además tengo que tomarlo y acostarme. Y otra cosa, lo tomo siempre acompañado de un Efelelgan, porque he notado que con el Efelelgan debe ser que me relaja un poquito más, me hace más efecto. Me quitaron en el mes de julio, que tomaba yo fosavance pues, semanal para mm, osteoporosis, y una médico que me vio me dijo que eso no era conveniente tomarlo tanto tiempo seguido una consulta que hice esporádica, un médico, un día que me encontré con una cistitis y fui y preguntándome la medicación que tomaba, al decirle que tomaba ese avance me dijo que cuánto tiempo lo llevaba y que no podía seguir tomándolo, que era una medicación peligrosa para mi edad y que tan pronto fuera al médico de cabecera se lo comentara. La primera visita que la hice se lo conté, tengo muchísima amistad con ella, y me dijo, mira, yo como te lo había dado un traumatólogo, y son especialistas que no permiten que se les toque nada en su medicación, nunca se me ocurrió decirte que eso había que quitarlo, esperaba que tú se lo comentaras a tu traumatólogo. Pero yo, y se me ocurrió preguntárselo al traumatólogo, hacía tiempo que no iba por allí, y me lo quitó y me encuentro. Pues, yo, el médico de cabecera, es una médico, me encanta. Es una persona em, que se para mucho contigo, te hace muchísimas preguntas y luego he llegado a tener una confianza con ella que yo misma me da muchas veces pena cuando voy a su consulta en que la persona que me está esperando puedo estar dentro yo media hora, tres cuartos de hora charlando con ella. Es muy buena médico y estoy encantada con ella. Y si tengo algún problema, la llamo por teléfono y ella me, me lo resuelve. ¿Y su enfermera? Igual, están además puerta con puerta. Es muy amable porque además si la pregunto, ¿cuándo empieza la vacunación? Y me dice, Emma, tu momento que pases por aquí, entras en la consulta y ya te pincho, no te preocupes, del día que comienza la vacunación. Me llevo muy bien con mi sanitario. A mí me da un papelito con la medicación que tengo y yo voy a la farmacia con la tarjeta sanitaria, la pasan por un aparatito y eh, me dan los medicamentos que tengo. Yo quiero que me dejen, mientras yo pueda, eh, que me dejen y hacer las cosas que a mí me gustan y las cosas que quiero hacer. ¿eh? El día que yo ya no me pueda desenvolver, que no creo que me pueda dar un día un Alzheimer o alguna de esas enfermedades, que hagan de mí lo que quieran. No, no, yo por charlar no queda atrás.